ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasihatlari badgumon bo'lmanglar badgumonlik eng yolg'on so'zdir tirnoq ostidan kir qidirmanglar bir biringizga hasad qilmanglar bir biringizdan arazlamanglar va nafratlanmanglar aka uka tutinib Allohning solih bandalari bo'linglar dedilar imom buxoriy rivoyati yo'l bo'yida o'tirishdan saqlaninglar agar o'tirsangiz uning haqqini ado etinglar dedilar sahobalar yo rasululloh yo'lning haqqi nima deyishdi rasululloh ko'zni nomahramlarga qaratishdan tiyish o'tuvchilarga aziyat bermaslik salomga alik olish yaxshilikka buyurib yomonliklardan qaytarish dedilar imom buxoriy imom muslim rivoyati ikki zaifning ayol kishining va yetimning molidan uzoq bo'lishingizni vasiyat qilaman dedilar. Imom Ibn Moja rivoyati. Allohga taqvo qiling. 5 vaqt namozlaringizni o'qing. Ramazon oyi ro'zasini tuting. Mollaringiz zakotini nafsingiz shod bo'lgan holda bering. Boshliqlaringiz buyrug'iga itoat qiling. shunda Robbingiz jannatiga kirasizlar. Imom Hokim rivoyati. Mazlumning duosidan qo'rqinglar, chunki u bilan Alloh o'rtasida to'siq parda bo'lmaydi. Imom Termiziy rivoyati. haromdan taqvo qil. Odamlarning eng obidi bo'lasan. Alloh senga taqsimlab qo'ygan rizqdan rozi bo'l. Odamlarning eng badavlati bo'lasan. Qo'shningga yaxshilik qil, mu'min bo'lasan. O'z nafsingga yaxshi ko'rgan narsangni odamlar uchun ham yaxshi ko'r, musulmon bo'lasan. Kulgini ko'paytirma, chunki ko'p kulgi qalbni o'ldiradi. Imom Ahmad rivoyati. kibrdan chetlaninglar chunki banda takabburlikda bardavom bo'lsa alloh taolo farishtalariga bandamni gerdayib yuruvchilar sirasidan qilib yozinglar deb aytadi ibn adi rivoyati o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani boshqalar uchun ham yaxshi ko'ring imom buxoriy rivoyati odamlar haqida yomon gumon qilishdan saqlaninglar imom ahmad imom bayhaqiy rivoyati ummatim ustida qo'rqadigan narsamning eng qo'rqinchlisi qorni kattalashib uyquda bardavom bo'lib dangasa bo'lib keyin iymoni zaiflashib qolishidir imom doraqutniy rivoyati Alloh senga farz qilgan narsalarni ado etgin. Insonlarning eng ibodatlisi bo'lasan. Alloh harom qilgan narsalardan o'zingni chetda tut. Insonlarning eng taqvolisi bo'lasan. Alloh taqsimlab qo'ygan rizqqa rozi bo'l. Insonlarning eng badavlati bo'lasan. Ibn Adi rivoyati farzandlaringizni uch xislatga chorlab odob beringlar payg'ambarlaringizni yaxshi ko'rish u zot xonadon ahllarini yaxshi ko'rish va qur'on qiroat qilish chunki qur'on homillari ya'ni yod olib doim o'qib yurganlar soya yo'q kunda Allohning soyasi ostida payg'ambar va sof kishilar bilan birga bo'lishadi imom daylamiy rivoyati ijobat qilinishiga ishongan holda Allohga duo qilinglar bilingki Alloh taolo qalbi g'ofil beparvo kishilarning duosini qabul etmaydi imom termiziy rivoyati agar biror ish qilishni xohlasang oqibatini tadabbur qil agar yaxshi bo'lsa uni bajar agar yomon bo'lsa undan to'xta ibn muborak rivoyati agar sizlardan biringiz taom tanovul qiladigan bo'lsa o'ng qo'li bilan ovqatlansin biror ichimlik ichadigan bo'lsa o'ng qo'li bilan ichsin biror narsa oladigan bo'lsa o'ng qo'li bilan olsin biror narsa beradigan bo'lsa ham o'ng qo'li bilan bersin imom hasan ibn sufyon rivoyati agar sizlardan birortangiz odamlarga imomlik qiladigan bo'lsa yengil o'qisin chunki ularning ichida kichiklar keksalar zaiflar kasallar va hojatmandlar bordir agar o'zi o'qiydigan bo'lsa xohlaganicha uzun qilaversin imom termiziy rivoyati agar sizlardan biringiz ovqat tanovul qiladigan bo'lsa Alloh ismini zikr qilsin agar Alloh ismini ovqat avvalida zikr qilishni unutsa bismillahi ala avvalihi va oxirihi deb aytsin imom termiziy rivoyati agar sizlardan biringiz iftorlik qiladigan bo'lsa xurmoda ochsin chunki u barakadir agar xurmo topa olmasa suvda ochsin chunki suv poklovchidir imom ahmad rivoyati agar sizlardan biringiz safarga chiqadigan bo'lsa birodarlardan duo talab qilsin chunki alloh taolo ularning duolari sababidan baraka ato etuvchidir imom ibn asokir rivoyati biror kishi boshqa bir kishini o'tirgan o'rnidan turg'izib o'zi o'tirib olmasin lekin joy beringlar va kengayinglar imom buxoriy imom muslim rivoyati sizlar qiyomat kuni ismlaringiz va otalaringiz ismi bilan chaqirilasizlar shuning uchun ismlaringiz chiroyli bo'lsin imom ahmad imom abu dovud rivoyati kim duosining mustajob bo'lishini va g'am tashvishdan qutulishni istasa yordamga muhtojlarga yordam bersin imom ahmad rivoyati kishi do'stining dinidadir sizlardan biringiz kim bilan do'st bo'layotganiga qarasin imom abu dovud rivoyati undoq dedi va bundoq dedi deb gapirib yurishni ko'p savol berishni va molni behudaga sarf qilishni tark qil imom tabaroniy rivoyati osonlashtiringlar qiyinlashtirib yubormanglar xursandlik xabarini beringlar nafratlantirib qo'ymanglar imom buxoriy rivoyati qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Yomon amalingga yaxshisini ergashtir. Shunda yaxshisi yomonini o'chirib yuboradi. Odamlar bilan yaxshi xulq ila muomalada bo'l. Imom Tabaroniy rivoyati